le plus important ici, d'accord, dans, votre travail d'équipe, c'est la manière dont vous allez faire les choses. On sait que vous avez des compétences. Si vous êtes dans une équipe, vous avez des compétences, d'accord Mais ce n'est pas parce que vous avez des compétences qu'il faut les imposer. C'est la manière dont vous allez le faire qui est important. C'est le comportement, c'est le comportement à l'autre. C'est, euh, je cherche toujours ce, ce, n'est euh, euh, pas votre aptitude, aptitude c'est-à-dire les capacités techniques, mais c'est votre attitude qui va vous donner de l'altitude. C'est un, Indien qui disait ça, j'ai oublié son nom, et, je pense que c'est assez vrai. C'est-à-dire que euh, c'est la manière dont vous allez vous comporter à l'autre, c'est la manière dont vous allez faire les autres, et de, dont vous allez, euh, pardon, euh, vous adresser à l'autre qui, qui, va faire en sorte que ça va être accepté ou non. Encore une fois, c'est pas la peine non plus de prendre des pincettes, de pas oser, etc. Soyez vous-même euh, et, et, essayer finalement d'améliorer la manière dont vous faites les choses. Euh, parce qu'on va vous voir sur la manière dont vous vous comportez avec les autres, et finalement ça va aussi induire la manière dont les gens vont se comporter à vous. Et ça c'est une forme de style de management, et, votre, je dirais, votre comportement personnel contribue, contribue à, améliorer en fait, ou à, à avoir un impact sur cette forme de management. Alors là, en deux mots, c'est pour vous dire qu'il y a des outils, tout ça est documenté. Encore une fois, je le donne à titre d'exemple, euh, comme pour les recettes. Vous comprendrez que là, c'est un, une sensibilisation, mais c'est pour que vous faire au courant. Il y a des théories de management, il y en a plein. Euh, là, j'ai pris la théorie X de Douglas McGregor, euh, qui, qui, pense, par exemple, que les, hommes sont par nature feignants et, indolents, qu'ils manquent d'ambition qui sont résistants, euh, enfin qui sont réfractaires au, au changement, euh, qui sont pas très brillants. Donc en fait, le type de management dans ce type de théorie, c'est qu'on euh, on organise le management selon les, les, activités, les, les, activités à mener. Donc on, organise le, travail et puis le, suivi, c'est le contrôle, c'est direct, on, on dit aux gens ce qu'ils ont à faire, plutôt que de laisser les gens faire par eux-mêmes. Et euh, McGregor dit aussi que bon, y a d'autres euh, personnes qui sont plutôt théorie Y, que euh, les gens ne sont pas passifs ou résistants. Il faut simplement en fait euh, les motiver parce qu'il y a un potentiel en chacun d'entre nous qui fait que si on est motivé, et eh ben, on, on, peut donner le meilleur de soi-même. Donc en fait, on a une approche plutôt sur un management par organisation. On va donner les grands objectifs. Et puis, on est plutôt dans le coaching et l'accompagnement des personnes pour euh, leur donner l'ensemble des, éléments pour faire en sorte qu'elles euh, démultiplient en fait leur motivation euh, au, pour le bienfait de l'entreprise.